join me join me join me join me join me join me join me join me join me join me join me the time is now the hour has come <laughs> the time is now and the hour has come una aghọtago share the video share share share share share the video share nu the video ose etigo olugo na omume ọ bụrụ na afụ gị nke a emego onye ọbụla n'anya biko forgive my manners good morning good afternoon good evening everybody depending on where you are joining me nyama each and every one of you na mma o oh, ka anyị ka anyị na-agakwanụ n'ilu unu afụghị ihe na-eme na ọkwụ na afụ gị o doo n'ewu na ụka anya okwu ejiri gị aka mee gịnị kwuo onwe ọkwa dis pipụl pụtara na-eti mkpu na-agbaghalị na-eme ihe asịsị eme na-eme na-ebo ndị ipob leadership ji na-ebo ha ede na-ebo ha aja o ihe dis people na-ekwuro n'ọnụ ha nyụrụ nsị n'ọnụ today gịnị na-eme spirit so biafra na ha adọ ha vamvamvam unu bilivu that na simon of all people nwa ihe mee maazị nnamdị kano wee gba nkịtị ya na ma ihe mere maazị nna nnamdị kano ha wee gba nkịtị wee na drag ndị dos front and back si nọ ndị dos na ha bụ ndị lelu maazị nnamdị kano to the extent that na maazị nna nnamdị kano nọ na dss dungeon wee zie ozi si that na aka dos ndị dos na aka ha dị ọcha n'ihe mere enu ọ kpọta ha afa ọ sị dat na aka ndị dos dị ọcha na ndị leli elu ọkwụ na afuge simon kontinu bododat na aja kontinu ya na nelly wee na mislead people wee na deceive our people wee na-ekwu all kinds of things wee na-atụ ụdị asị dị iche iche onweghi ụdị agha dis people na-eburo ndị dos biko share m vidio i want you to share this video biko share the video confession time olugo oge ahụ akara aka elugo spirit amalitego ọrụ last week last two weeks ka stroke last week kaneli bata na twitter na-etwit na-agbago simon kpuru this week bụ tom simon simon na ha etwit na-agbago neli na-amịgharị so na dis people ma the truth ha wee kwuru dos n'ọnụ wee kwuru maazị chike dozie m n'ọnụ wee si ndị dos nọọ azị na anyị adịgo compromise that's na maazị chike eh, dozie m do compromise all of them na dos na ha do compromise so simon ekpa are you trying to tell us now that na dos are innocent you are not telling us now that na ndị dos dị innocent nọneli akwụna ofe bụ onye bitrel maazi nnamdị kanogonie so ihe ị na-agwa anyị today bụ ndị dos dị ọcha rit ọkwụ na afụgo onye ọbụla na-atụ asị ọ naghị ama mgbe o ji wee kwuo eziokwu asị the kind of lies semon ekpenta na atụrụ pipụl today data asị adagidegwe ọ pụtasị nọ dos na ọha bichuelu maazị nnamdị kano today na ọ sịkwazi na oneli akwụna ọfụ egwu neli pụtazie bịa confess ye ọ bụrụ na afụgo ka azi nka dc idiot si wee na-achịgharị pipụl shiaram vidio ọ sị dat na enyelu neli from now till next tomorrow to come out and confess ihe o mere maazị nnamdị kano na kenya ọ bụrụkwazi maazị chike dozie m ọ ndị dos that de should come out and confess so all this while simon and nelly na adrag ndị dos so they are innocent so all this months a so all this ihe anụnwa a na-adọ ndị leadership fam fam fam so they are all innocent so ihe niile they are just fabricating it that time ha just chọọ ka ha welie destroy ya the struggle ọkwụrụ na afụ gị eziokwu apụta gị ife okwu ewelugo aka kwuo onwe mgbe a na-ekwudat nọ neli na simon na aka ha dịdị n'ihe mere onye ndu everybody na as so many people say that na na ọ bụrụ eziokwu today o sine n'ọnụ simon pụta that simon of all people so na simon na ekpenta nwere ike ịma ihe mere maazị nnamdị kanụ mechie ọnụ na-ebue ndị dos na-asị na maazị chike dozie m ọkwụ na afụ gị agwalụ m ụnụ dat na dis pepl na akwụrụ ha ụgwọ ihe abụ bribe eliri eri ihe abụ ụgwọ akwụrụ akwụ they gave them money to come out and destroy ipob but because of na ha enego anya ha emenwuzi ihe ha na-eme onwe ha expose o nwere ike ọ bụrụ dat na-ekezi ego 50-50 the money enyere ha ha ha eke ya 50-50 okwu wee sebe gịnị can somebody tell me ihe na-eselu simon na neli akwụna ofu egwu absolutely nothing. onweghị ofu mkpụrụ ihe eji aka na-asị ya na-eselu neli na simon ekpa the spirit of biafra eselitego isi wee chọọ ka o mee dis people expose o nwere na-eselu ha na abụ they are the, as in exposing themselves but i want to tell them ọkwa ifuru dis eh, film ha na-eme ọ dis sinima eh, ha na-agbanye they must come out openly ha ga-apụta open bịa ihe mmelụ maazị nnamdị kano na simon na-etwit gbado neli na etwit gbada ọ gbasalụ ha anyị o they must come and there is nothing simon ga-eme expose today neli na ofu egbu agaghị abanye n'ime there is nothing neli akwụna ofu egbu ga-eme expose today otu ha si wee bitrie onye ndu simon ekpenta agaghị abanye n'ime so simon bụ neli and neli bụ simon ọgwụnụ na this guy came out two days ago wee sị that na na o asị ya tụrụ na ya tụrụ asị ee datina ya pụta asị datina ya bụ neli na neli bụ nyanwa datina ọkwa asị kedu ihe o ji agbụrụ onwe na because of na kacha ma bụrụgo jide ọ dịgo ka ọ ga-adị everywhere dịzi woto woto na onye ọbụla na-azụ isi onwe azọ simon na-apụtazi isi unu na ya bụ neli na neli bụ bụ nyanwa ọ sizi dat na ya abụrọzi neli and neli abụrọzi nyanwa gịnị ka destin na-egosi ụnụ share vidia gịnị ka destin na-egosi ụnụ gịnị ka ọ na-egosi ọ na-egosi dat na these people they are criminals na ọha ihe mere onye ndu simon kwukata n'elu okwube na ala how many of you funugolo ebe maazị nnamdị kanụ na-atụ asị how many of you funugolo ebe maazị nnamdị kanụ ga-asị na ihe a dị otu a tomorrow sị na ọ otu a how many of you fụrụ maazị nnamdị kanụ ọ sị that na we are whiter than white so ke ka simon ekpenta si wee pụta si that na ya dị whiter than white na-atụ asị ụmụ chineke ọ na-atụ asị ke ka simon si wee pụta na-atụ asị si that na ekwurozi ihe ya kwuru ọ na-agha ịghara ma ịgha maazị nnamdị kanụ ọ na-eme ịghara ma ịgha awa lida maazị nnamdị kanụ ọ na-agha ya ọ na-ekwukata ekwumebi ọ na-afụgo ihe m ji wee gwụ ndasị dis gai a na-akpọ simon ekpenta hirize krimina onye a bụ onye oshi ihe ọ gwalụghị today tomorrow apụta ọsịgụ na ekwu ozi eduzie confuse o dugide gụpụta na halfway ọgha n'ahụ gị otu a ka o si wee na-edu ndị otie wee dugide ha dugido ha wee sị ha dat na barista ifeanyi ejiofa adịgo compromise for that that na ha ga-akwụsịzi na-ege ya ntị n'olu ọnọkatakwa ji ọda de pụtakwazie sịkwazie dat na barista ifeanyi ejiofa is a no-go area that he is doing a wonderful job ọ na gị ọ na-ekwu okwu with his two eh, eh, eh, both side of mouth onye agwaghị a today tomorrow ọ sịkwazie na ekwuro e ịdụ stranded somebody like this ga-apụta sịkwadat na ị ga biafra how are you sure that na simon ekpenta that na ọ ga-enwetara unu nwere onwe onye ga-abụ okwu okwu today ejide n'ihe o kwuru tomorrow ya na-ekwurozi na ọ bụrụzi eziokwu na ya tụrụ asị ihe a na-eme ọ ihe ụmụazị Biafra restoration a ọ ihe ụmụazị is it a child's play ihe ọba egwuregwu ihe eji egwu egwu ụmụazị ịnọkata iwolu people's life na-egwu egwu ịnọkata iwolu people's emotions na-egwu egwu ịpụta ịkọ wantin wantin ka ị wee kọvọ onwe gị ka people wee fụgasị onye dị formidable tomorrow datin gbadogo ịpụta ikwugharịa ọ ihe a ka a ga-emegide wee nweta biafra these people na-efolo simon ekwenta i want to ask you guys today maazị nna m dịka n'ụnụma simon ekpenta si na ya bụ disepụl maazị nnamdị kano na ya bụ onye na-eso ụzọ maazị maazị nnamdị kano ọ na-eso ụzọ ya maazị nnamdị kano ọ na-atụ asị aya asking you people maazị nnamdị kano simon ekpe biko share video share video maazị nnamdị kano simon ekpenta si na ya na-eso dat na ya bụ disepụl maazị nnamdị kano maazị nnamdị kano is he a liar onwenogo ụbọchị maazị nnamdị kano pụtara gwa na okwu olu dị following dos unu na-ekwurozi maazị nnamdi ka nọ na-emie ọkwụ na afụgo why you have seen why simon na ịkpa and nelly akwụna ọfọ egwu they are the people that sold maazị nnamdi kanụ ha bụ ndị na-alụ maazị nnamdi kanụ nye n'aka ndị ilo today they are now running around they are looking for soft landing ha na-agba kitikiti na-agba katakata kedu ebe ha bụ aga biafra spirit ji ha n'ọlụ ihe megidere ọ dị ụnụ ka onye oji anya ọ dị ụnụ ka ahụ ọfọziri onye a onye a na ife na-eme simon ekpenta na ife na-agabiga but i want to tell you people today ọkpụnụfụrụ ihe a anyị ga-afụ isie chineke amalitego ọrụ ọma n'ime anyị and ọ ga-alụgide ruo n'ọgwụgwụ these two people these two evil people they must confess they must ọkwa ifuru ihe niile ha mere ha ga-apụtakwuo ya na a na twit na they will confess with their mouth nneli pụtakwuo nke omelu simon ekwuo nke omelu na ha na-ede edemede ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu ha fugo oke si 12 eh, months simon ekwenta da wee that na something like this na-go on o mechie ọnụ ọ bụrụzie nkịta anụ nwa ọfụ that na mazi nnamdị kan is about to come out. simon wee bido na tweet this thing what happened to the first month eji maazị nnamdị kano why not simon ịpụta e bịa tweet ye this thing the second month third month fourth month fifth sixth seven eight nine ten eleven going to twelve months ka simon pụtaziri wee bịa na tweet n'ụlọ medicine after death onye kpara ụdị agwa ọdụ unu ka azin ọdụ wọdi ka trọstụọ ya nye ụmụ all these things all these months o mechie ọnụ ka ihe mebie ka tins na-emebi ọ lachapụ ọsọ gbachibido ebe esi enweta ego eji eji ikpe maazị nnamdị kanụ simon ekwapụta si ndị mmadụ atụzi n'ego si biafran onye atụzi n'ego onye ọbụla kwụsị ịtụ onye ọbụla kwụsị ije ipob mitin onye e na onye atụzi n'ego nnamdị kanụ pụta dị ọkụ ga-ada ova ọkụ ga-ele gị ọ ga-ada eses ọkwa gị imechi ọnụ ihe na-emebi a na-aghasasị everywhere strọkchọ maazị nnamdị kanụ setịrị ụnụ na-adọ vam vam vam isi saịdị a neli esi saịdị a enitin ọbụla dos kwuru simon ekwentị pụta twistie ya enitin ọbụla ndị dos kwuru simon apụta jide datin twistie he will as in he kept on twisting everything ndị dos na-ekwu onye de ịma powerful kwuo okwu simon ịgbapụta mee ya atak maazị chinasa nwerupụta kwuo okwu simon ekpenta pụta mee ya atak maazị chike dozie nkwu okwu simon ekpenta pụta mee ya atak look at it the same man this judge a na-ekwu okwu ya a na-ekwu dat na nwanne teriza ọnụ ọra gburie eti n'onu that man's name with this Ekwenta na-aza ọ sị na ya bụ mma eji egbu agụ mma eji egbu IPOB mma eji egbu Biafrans mma eji egbu DOS that same name ka that na-aza mma eji egbu agụ na ekwapụtara say na n'afọ ya bụ mma eji egbu agụ that means he has been working with that guy for a very long time Nye na that na-alụkọ anybody ọbụla kwuru okwu na biafran land ha eje wezụga that person otu esi wee ma onye nke expose how much more ndị nke na-amarọ ụnụ afụge the people na-egbusisi awa people na biafra land bụ ndị otu simon ekpenta their names bụ afa simon na-aza afa ha na-aza bụ afa simon na-aza the name of that guy beheaded that, uh, that judge that judge ahụ afa that man bụ mma eji egbu agụ wuchi na simon ekpenta apụta gosi dat na afa ya bụ mma eji egbu agụ afụ gị eziokwu na-apụta ife ọkwa ifuru e biafra spirit ga-emechacha unu ihe unu ga-ekweta ọkwa ifuru unu niile biafra spirit ga-emecha unu ihe unu go gree unu ga-ekweta dat na ọ na-eme simon wee mechie ọnụ all these wee na-eme i wee gba nkịtị because of na ego enyelugu ọgbadago iwepụtazie tibe mkpu medicine after death medicine after ka onye ahụ nwụchagoro ibulu ọgwụ bịa this thing Simon na-etuwiti today kedu ihe a ga-akpọ ya what does that mean echemnos nọ dos delu maazị nnamdị kanụ ka ezi ihe ọ na-etuwitikwazi etu na-asịkwazi nneli bịa confess ya na o nyere nneli from 19 fort ya bịa confess ya kee ụdị confession again ọ na-achọ ka Nelly confess ya any confession Nelly ga-eme Simon ekwentị ị ga-eso wee mie you be among the ị ga-eso pụtawolo ọnụ kwuo ịmalụ ka unu si wee mee maazị Nnamdi Kanu ịnọ na soshal midia no wonder this guy ji ligide ji ligide ji wee batazie na Biafra struggle ka ọ bịa ka ọ bịa ghọlie people immediately ọ chọrọ igote mmanya ndị eh, eh, eh, maazị nnamdị kanụ ofilo dat na omebe arrive immediately maazị nnamdị kanụ kpalụ disi idiot afa obidozie wee na-aba ime na-achọ ka o si short cut ka o si kọna kọna na ipob simon ọkwefuru nke awụ mbido ala gị ị ga-etipụ ala ọkwefuru ị ga-agwalata na soshal midia bupụta ụmụ gị na confes you will be naked ọtọ neli ga-agba ọtọ unu ga-ayị ala unu go run mad ịchọchala onye unu ga-ebitre ebi onye unu ga-eji wee kpala ego ọ bụrụ maazị nna m kanụ nya ka unu fụrụ unu ga-eji wee egwu wayo rit ụnụ chọchala onye unu ga-eji wee egwu wayo unu afro ọbụla awa lida unu ejechago eje ọfọlụ ụnụ na ọkwa this time oh god onwebeghị ihe flow you have not seen anything onwebeghị ihe unu fụrụ nke a bụ mbido i wee pụta wụọ ifele wee kwe gị iwe swallow your pride wee pụta wee sị na nelly that she must confess oh you know that she have something to confess about abi iwe kpụrụ maazị chike dozie m n'ọnụ si n'ọha n'ọha bituelu maazị nnamdị kano kedu ka kee ka pipụl na-efolo gị si folo di gị sef a liar like you a criminal dị ka the son of nobody i wonder how dis idiots that are following you si efolo gị i wonder ikwu okwu tata tumoro ejidego igburu onwe gị ịmịa a criminal ị na-akpa agwa oshi agwa onye na-ezu oshi ejide gị gọ ejide gị dina ya ejide gị dina ya ị na-agọ panda na-edina a criminal like you kịta ịpụtago malụzie nọneli na ọ bụrụzi dos nọneli bitrel maazị nnamdị kanụ ekene gị but ihe m chọrọ ịgwagọ tata bụ na ị ga-asa you must confess unu na-abụ unu na-abụ you are Nelly and the Nelly is you don't worry onwe ihe m na-ataget but mhm. broadcast a enyeghị m taa a ga-edobe ya edobe ọkwa ifuru bụ Simon <laughs> o nwebeghị ihe ifuru you never see anything nke a bụ obere jee jụọ ndị ndị ndị dad jee jụọ ndị yibụla ala before because of Biafra jee jụọ ha ha nọ na ụlọ ọgwụ na-ana agwọ ha ọgwụ ada agwọ ha na-aṅụ ọgwụ ọ na-adị wọs ha na-aṅụ ọgwụ ọ na-adị wọ nke gụ ga-adị egwu nke gụ na neli alụ ọnụ ga-ayị e ya ha agwọ ya agwọ share am video biko no forgiveness we can we will never forgive them simon ma all these things for so many months o mechie ọnụ or today ka ọ pụtalụ na-ebupụtara anyị eh, eh, pikchọ na-egosi anyị azụ one man na-asị na Nelly fudi foto na-asị na Nelly ga-echeta na Nelly ga-apụta confesie eh. na di Nelly nyechara ya voice note so many things ọ ga-eji wee mee Nelly expose na-ejikwa eme nke a mee nke ọzọ hmm? so ịmacha di Nelly wee mechie ọnụ since all this while so go na di Nelly na-akpa ime ịgba nkịtị don't worry eziokwu ga-apụta ife ifuru ihe unu na-etefegharị eziokwu the truth must come out eziokwu o na-achọghị ka ọ pụta ọ ga-apụta it must come out enuwe ọ dị mma my people biko share am video share the video ọ bụrụ na ị shabe video share the video ihe m egwu ịgwa n'obodo na chineke ji gaa ka ekwalụ ndị dos ọgụ dos they are innocent maazị nnamdị kanu said it that na bụrụ dos ya ma ọ bụrụ ha nwa bitrel unu afụge so ndị bitrel maazị nnamdị kanu na ha alịpụta ebe simon twit eh, nelly akwụna twit ya nke other people join ha because it's not only two of them they have so many things to confess ha nwere many many things ha ga-apụta gwa anyị so nelly na simon bugodu ndị the spirit jigodo eji the spirit of biafra jigodo ha others ga-apụta very soon ka na-akọnfes simon a na-akọnfes ndị ọzọ ga na-apụta bikos a na-akọnfes na-akpọ afa a na-akpọ names a na-akpọpụta those people onye akpọla afa ọpụta zalonia bịakwuo ego ọ na-enyerie kwuo mgbe akpọrọ ya na fonu kwuo ka ndị gọọmenti si wee bịakwute ha they will all confess ha ga-agwa anyị ihe mere bikos akpa afa ga-abịakwulu ọnụ ha ga-apụta they must confess nke a iwu mpanaka ha ga-akọfes ka ọ dịgodunu then another one ọzọ dịka ibe don't worry tomorrow I'm coming out ọkwa ee eh, ọ idiot na-edisguise onwe ha eh, eh, that's na ha na-asọpọtụ dos ịmala onwe bịa na-ajụ m onu ịmalụ ụma ịpụta na-ajụ m onu na-asị ee nwada achala ugo n'ọnụọnụ semon ekpenta ka isi anụta ihe na-eme na be anyị chukwu ga-abụ gị ọnụ ọkwa ịfụrụ bụ useless man inwere aka iji a blọk aji ikwu nne gị for your mind you are blocking achala ugo ị na-ablọkụ na whatsapp blọkụ na messenger blọkụ m evriwia but thunder ga-afa ya gị ka m pụta tomorrow i na come expose you to biafrans o nwebeghị ihe flow kụba anụmanụ at your age ịka na-alụ azin ịka na-awa foundation awa be nna gị you are not ashamed of yourself because of na m si gị that na eh, Simon n'ọnụ Simon ka isi anụta ihe na-eme na Biafra land ngwa na ịnụtacha ihe na-eme na Biafra land ihe ahụ na-eme na Biafra land ị na-anụta n'aka Simon ya ga-ereliziri gị maazị Nnamdị Kano that gossip ga-enye gị Biafra nkwucha ya ijiri di annoyance blọk ọma m coming out tomorrow for you thunder ga-agbari gị ile mma ama mmụọ chi gị ọzọ inechara m anya for your mind you are blocking me mma ama mmụọ chi gị ọzọ ị na-agakwa ọda media warriors na preach to them they should stop talking about eh, eh, eh, simon ekpenta that simon ekpenta is doing a wonderful job then why can't you walk up to me ị na-emezi mkpọm ị na-akọ story why not go wee up to me gwa m ya ọ bụrụ na ibu nwoke na ị na-akwụ anyị anyịma mmiri you should have come to me si m nwa ada chalugo hapụ samon na ekpenta aka na mụ na ya ị kala ịgwa m ya ọ bụrụ na nne gị mụrụ gị ọfụma na-ebu a grown up man ị kala ịgwa m ya na ka ịgwa m mmụọ chiri gị ọzọ ka ịgwa m mmụọ chiri gị ọzọ ị na-eme nzuzu ijekwu ya ọfolomen na-akọghịri mba ị kala ịgwa m ya ọkwa nwaanyị ka mgbe ị kala ya n'ọnụ gị dazi ka m dọọ gị van van vam you trust me ị na-ayị ala you are mad look at this idiot because of name ị nọ na us ị manage ga at your age ị nọ na us these people nọ na us is high time a ga-ebido check your brain ha this guy be so frustrated a useless old idiot 50 something years old man ọnụbe onwere nwa ọ ya na america na-ezuzugharị ya na ndị ọcha nụọ ọgụ today ha nụọ tomorrow a useless coward somebody na-enwero sense ị na enweta nwa ada achara ọnụ ekwusie e, dazi eme aka ka ije blọk m ị na-ablọk aji dazi ị na-ablọk aji ikpu nne gị onye nzuzu ifela don worry am coming out tomorrow echi ka mma dazi mma abụọ gị ka ọkụkọ echi ihe m agwa ha gị bụ ihe ma but ihe niile mma m na-agwa gị echi wait for me tomorrow mma ama mmụọ nyere gị ọnụ gị mma agbụ ihe iriri wee nwee maịndị mma agbụ ihe iriri wee nwee maịndị ịpụta ị na-achalenji m ị achalenji m nwa mma ama mmụọ chiri gị ọzọ you will tell me tomorrow echi ị ga-agwa m ya onye nzuzu ụjọ ada atụ gị ịkpọ m na whatsapp blọkụ you are mad chukwu kpọọ gị ọkụ onye nzuzu look at bastard ịnọ na amerịka filzelat na onye na anọ ha amerịka na onye ahụ dị inconsequential every ị na-anwa gagharịa tio eji inweghị one blọk be nna gị at this age kwesịtara ị na-arụ ụlọ be nna gị ịmago ihe m megoro na achieve in life did you know what i have achieved in my life onye nzuzu ị na-ewetara m ọnụ ụjọ ada atụ gị ịpụ ị na-agagharị mara ụma ịkpọọ m ee achala ugo kedu ihe na-eme na be anyị kedu ihe asị e, e, e, na asị na a ga-alụ impostọ maazị Nnamdi Kanu na a ga-akwụgharị maazị nna Kanu datị na asị na a ga-alụ maazị Nnamdi Kanu a ga-alụgharị maazị ee datị na a ga-erilizili anyị fake person ịga na YouTube ịna na-agosip arand ị na-ege Simon Ekpenta ọ Simon ga-azọtara gị Biafra Simon ga-eriliziri go maazị Nnamdi Kanu idiot a useless coward ụjọ ada atụ gị ị na-achatị na whatsapp you are not afraid ụjọ ada atụ gị onye nzuzu ibi america don worry tomorrow mma ebe gị ugwu echi mma amadatin iriri wee nwụọ ọnụ ịgwa m okwu chukwu ga-abụ ọnụ idiot ama nnọọ ihe ị na-eme never knew that nọ ihe a ka ị na-agagharị na-agwa pipụl ịpụta isi na onye nwa ji wee dụ rud onye a ji wee dụ rud iwee kwụsị ịkpọ onye nwa na fon dat na kwụsịrị ịkpọ onye ahụ na fon bikos of na ọ na-abịa ịkpọ ya ọ na-asaund rud lukata anụmanụ iji ọtụtụ ka osu onye na-enwere ọṅụ sụ ị gara amerịka yesterday wee na-emes up look at you onye nzuzu pipụl amụrụ na amerịka ha brag bedwey na brag ha ndị amụrụ na amerịka ha brag beghị otu isi abrag ọ bụrụ an old cargo dịka gị ịgara amerịka na azin na nka ịgara amerịka na nka jee ebe ahụ na-ezuzu ị na-agosip arand onweghị single woman keep nwuru to as in keep to yourself ma every time ị na-ata ka anwa osu ị na-blọk adanne gị anụmanụ amụmangụ ụmụ niile nne gị mụrụ onwe nke dụ ka achala ugwu ụkwụja ada atụ gị inweghị fia ngwa fia adịrọ gị n'ime inecha ma anyị filodat na ị ga-eji wee shine chukwu bụọ gị ọnụ anụmanụ ozu ozu ozu ozu na-enwero sense ịnọ na amerịka mba emechi ịnọla amerịka ị gaghị anata ị na-asọpọt simon mba ị kala imepe ọnụ gosi m achala ugo stop atakin simon amara nna atak m na-eme simon na-ewe gị iwe mana chukwu ga-abụ gị ọrụ ka ọ echi ka ọ dịgodo